она улетает. Она улетает. Палец выстави, чтоб я видела. Вперед, а то я Аню больше вижу, чем тебе. Папа. Да, Боня лапкой. Боня лапкой стучит. Постучи лапкой Бониной. Боня. Мама. Да, Боня. спит, Боня спит. Кака. Кака. Хм. Что во рту? На Боню посмотри. Ксюша, Ксюша. Вон, к бабушке, к бабушке. Ксюша. Ксюша.

Угу. Ну, все, хватит. Настя, Надя. Мне вообще-то 17, а тебе только 9. Руки убери. ро... дра... два года разница, конечно, мне не семь, мне девять. Да, конечно, а мне 17 лет, и то, что можно... Тебе 15! Тебе... Ага! Да! Ага! Да. <laughs> Ага. да! И то, что можно мне, тебе и нельзя. Мне тоже можно. Нет. Мне тебе день рождения будет 20. Ага. Ага. Угу. Угу. Угу. Отойди уравнение с двумя неизвестными. Баба. А, гулять пошли, да? А ну-ка встань, Илюшенька. Встань, пойдем гулять. Пойдем гулять. Вставай, вставай, вставай, покажем. Вот, вот так. Баба. Да, Боня лапкой. Боня лапкой стучит. Постучи лапкой Бониной. Боня.

Нам, нам, нам. Повернись ты, повернись к нам. Не хочет. Повернись ты, повернись, повернись, повернись. Повернись, повернись, повернись. Повернись ты, ты, ты нам. Улыбнись, повернись. Илюша. Только не убивай. Иди сюда.